हेलो दोस्तों आए हैं अपन अपने दस बाई तीस के हाउस प्लान के साथ तो इसी के बारे में बात करेंगे देखेंगे क्या क्या होने वाला है इसमें इसमें हमने फर्स्ट फ्लोर पे एक बरामदा toilet bathroom stair and room design किया है एंड सेकेंड फ्लोर पे हमने kitchen bathroom toilet hall and room design किया है सारी चीज़ें देखेंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी हम वीडियो इसमें अपलोड करें बजट हाउस प्लान वो आप तक पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए तो चलिए बढ़ते हैं अपने हाउस प्लान की तरफ दस बाई दस का हमारा बरामदा चार फीट की हमारी स्टेयर साढ़े पाँच फीट की हमारी गैलरी होने वाली है चार बाई चार का हमारा टॉयलेट चार बाई चार का ही हमारा बाथरूम दस बाई बारह का हमारा रूम तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट था कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा सेकंड फ्लोर देख लेते हैं साढ़े चार फुट चौड़ी हमारी बालकनी होने वाली है पांच बाई चार का टॉयलेट पांच बाई चार का ही बाथरूम सात फीट की हमारी किचन चार बाय चार फीट की हमारी स्टेयर छः बाय चौदह का होल और दस बाई बारह का हमारा रूम तो ये था आज का लेआउट दोस्तों कैसा लगा आपको तो कैसा लगा आपको प्लान हमें कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं और भी ऐसे हाउस प्लान देखने के लिए फ्यूचर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो